आपका स्वागत है आज की घमासान हेल्थ टिप्स में मैं आपको बताऊंगी गाजर के बारे में जिसमें बीटा कैरोटीन तत्व पाया जाता है और इसकी मदद से कई तरह के कैंसर का उपाय किया जा सकता है गाजर में बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जब हम गाजर का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन को हमारा शरीर विटामिन ए में बदल देता है इससे हमारी त्वचा और आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं गाजर के सेवन से हमारे मुंह में लार के स्त्राव में वृद्धि होती है साथ ही शरीर में ज़रूरी मिनरल्स विटामिन और एंजाइम की आपूर्ति होती है इससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है नियमित गाजर खाने से गैस्ट्रिक अल्सर और पाचन संबंधी दूसरी समस्याएं होने का खतरा कम हो जाता है गाजर अल्कलाइन एलिमेंट यानी क्षार तत्व का स्रोत होता है जो रक्त को शुद्ध करता है इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो शरीर में हेल्दी सोडियम लेवल को बनाए रखता है इससे बीपी लेवल नॉर्मल बना रहता है गाजर खाने से मुंह में पाए जाने वाले हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं इसके सेवन से हमारे दांत स्वस्थ बने रहते हैं घाव सूजन कटी हुई त्वचा किसी तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कैलोन को खतरे को कम करते हैं गाजर में कैरोटेनॉइड्स पाया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है अनेक तरह के कैरोनेटॉइड की वजह से ये